Эх, вот бы мне быть таким накачанный, как они. Или она, правда страшная. Или она, я какая соска. Или вот как он, ля, вампир же. Ах, ля, ля. Эх, какой же все-таки сильный у мамочки. синтол или банка протеина. Ух, сука, томат мне не дала просто в прошлом сне. Нихуя тебе! Ба баскетбол ногой? Нам нахуй! Что это за хуйня, бля? Где я? Нихуя себе у меня базука. Нихуя себе. Ебать. Папаша, Ах, спасибо, спасибо папаша, тебе за симптом 20 мне этот Рено Логан черного цвета 20 века. Меня обстрелили, Демоны! Кто это кинул? Святой Иисус? interrimo ad appare dorime, ameno, ameno. Ебать я соска. passada. E aí, do cuado.